ደግሞ ነግሮናል ይህን የቁርአን አያ ለመጀመሪያ ጊዜ የወረደ ነው የመሰለኝ ይላል ابن الجوزي يا لوتن تكسال لو زيلاي سل النبي صلى الله عليه وسلم كبر سن سيناجرو من تحركت لعظمته السواكن ፈሐነ ኢለይህ ልጀዛዕ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ላይ ኹጥባ ተደግፈው ያደርጉባት የነበረች አንዲት ጉቶ ነበረች፣ የዛፍ ቁራጭ። አንዲት ሴት መጣችና ወደ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም አው ቂለ ረጁሉን ወይም አንድ ሰው ተብሏል። ያ ነቢይ አላህ ሚንበር ከፍ የሚያደርግ ነገር ንግግር ሲያደርጉ ድምፁም እንዲሰማ ሚንበር ብናደርግለትስ አሏቸው እሺ መልካም አሉ ነቢዩ صلى الله عليه وسلم። ሚንበር እንዲደረግ ፈቀዱና የእንጨት ሚንበር ተሰርቶ ነቢዩ صلى الله عليه وسلم እዛች ሁጥባ ላይ ሁጥባ ሊያደርጉ ሚንበሩ ላይ ወጡ ጅሙዓ ሰዎች ሰሓቦቹ በተሰበሰቡበት የህፃን ልጅ ለቅሶ ድምፅ ተሰማ ያ ድምፅ የዛች ቁራጭ የነቢ ስ ሰለም ሲደገፉት የነበረ የእንጨት ጉቶ ነበር። ለቅሶ ሰሙ። በነገራችን ላይ ይህ ሐዲስ ሰሒሕ የሆነ ሐዲስ ነው። በጣም በርካታ ሰሓቦች የዘገቡት ነው። ምክንያቱም በርካታ ሰሓባ ባለበት የተከሰተ ክስተት ስለነበር ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚንበራቸው ወረዱና አቀፉት ያንን ጉቶ ፈሰከን ምነው ያን ጉቶ በሆን ወላሂ የእሳቸው እቅፍ ውስጥ ገባ ተረጋጋ ወሰበሐ ፊ ከፊህ ልሐሳ እጃቸው ላይ ያለ ጠጠር ተስቢሕ አድርጓል። ተስቢሕ ሲያደርግ ጠጠር እንሰማ ነበር ብለዋል ሰሓቦቹ። ቁሳዊነት በጣም ነገሰና እንዲህ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንዴ ብለን ጥያቄ ማንሳት በጣም አደገኛ ነው ወንድሞቼ ለምን እንደሆነ ትንሽ እዚህ ጋር ልቁም ሙዕጂዛ ምንድን ነው ሙዕጂዛ ለነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም የተሰጠ ከዋሪቀ ልዓዳ ከተለመደው የወጣ ተአምር ማለት ነው የተለመደውን ነገር የተፈጥሮ ህግን ተከትሎ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባለውን ምክንያት ይኖራል፣ ውጤት ይኖራል። አይደለም እንዴ? ይህንን ምክንያትና ውጤት ተከትሎ የሚሄደውን የተፈጥሮ ስርዓት የዘረጋው ማን ነው? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እሱ ለዘረጋው ስርዓት እሱ በዘረጋው ስርዓት እሱ በዘረጋው ስርዓት ይወሰናል እንዴ? እሱ አይደለም እንደ ህጉን ያወጣው እሱ አይደለም እንደ ስርዓቱን የዘረጋው ከዚህ ስርዓት ውጪ በሆነ መንገድ ሁኔታዎችን ማስኬድ አይችልም ኢነላህ አላ ኩል ሸይእን ቀዲር አንዳንድ ሰዎች ምን ይሏችኋል ሙዕጂዛ ስትነግሯቸው አይ ይህ እኮ ሳይንሳዊ አይደለም ይሏችኋል scientific አይደለም ምን በሏቸው መሰላችሁ ይህ ሳይንሳዊ አይደለም ለማለት የምትችሉበት መስክ አይደለም። ምክንያቱም ሳይንስ ራሱ የሚያጠናው የሆነን ነገር ነው። በተደጋጋሚ የሆነን ነገር ሳይንስ ያጠናና ህጉን ያወጣልናል። observation ይባላል። መጀመሪያ observe እናደርጋለን። ሳይንሳዊ ሂደቱ ይህ ነው። እናየዋለን። ክስተቱ ተከስቷል። ያ observation ይባላል። አየን ነው ማለት ነው ያን ክስተት ከዛስ hypothesis ይወጣል። hypothesis ማለት መላምት፣ እንደዚህ የሆነው እንዲህ እንዲህ ስለሆነ ነው ብለን መላምት እናስቀምጣለን። ከዛስ experiment ይሰራል። experiment ኡ መላምቱን ካረጋገጠ theory ይወጣለታል። theory ው በተደጋጋሚ በተለያየ መንገድ ከተረጋገጠ natural law ይባላል። የተፈጥሮ ህግ ተብሎ ይቀመጣል። ስለዚህ ሙዕጂዛ ሲከሰት መጠየቅ ያለበት ያ ሙዕጂዛ መሆኑ በትክክል ሆኗል ወይስ አልሆነም ብቻ ነው። ሪዋያው ነው የሚጠናው። ማን ነው ያለው? ከየት ተገኘ? ሰሒሕ ከሆነ ለሳይንስ አንድ ግብአት ሆነ ማለት ነው። ከተደጋገመለት ያጠነዋል፣ ካልተደጋገመ ማጥናት አይችልም ሳይንስ። ግልጽ ነው አይደለም? ገብቷችኋል? ይህ concept ብዙ ጊዜ ነቢዩን صلى الله عليه وسلم ለማስተዋወቅ የሞከሩ ሰዎች ዶክተር መሐመድ ስዒድ ረመዳን አልቡጢ الشهيد رحمة الله عليه الله يماراتشو شهيد المحراب محراب لا شهيد هونو جقنا عالم ناتشو እኒህ ዓሊም ምን ይላሉ ነቢዩን صلى الله عليه وسلم ለማስተዋወቅ የተኬደበት መንገድ አሉ ከሙዕጅዛ በራቀ የሚኬድበት ልክ አይደለም አሉ እንደ ስኬታማ ሰው ነቢዩን ስ ሰለም ማስተዋወቅ ልክ አይደለም አሉ ምክንያቱም ነቢዩ ስ ሰለም ራሳቸውን ያስተዋወቁት ኢኒ ረሱሉላሂ ኢለይኩም እኔ ወደ እናንተ የተላኩ መልእክተኛ ነኝ የአላህ መልእክተኛነታቸውን ያስተማሩት ነቢ ስ ሰለም የአላህ መልእክተኛ ሲሆኑ ደግሞ አላህ መልእክተኛቸውን መልእክተኛ መሆናቸውን ከአላህ የተላኩ ነቢይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ምን ሰጣቸው? ከተለመዱ ህግጋቶች የወጡ ሙዕጅዛዎችን አላህ ሰጣቸው። እጃቸው ላይ ጠጠሮች ተስቢሕ ያደርጉ ነበር ነቢ ስ ሰለም። በትንሽ ምግብ ወተት አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጊዜ ይላሉ ርቦኝ መንገድ ወጣሁ፣ ወዴና ስሬ ነቢዩ ስ ላ ሰለምን አገኘኋቸው። ምነው አባ ሁረይራ ምን ሆንክ አሉኝ። አይ እርቦኝ ነው አላቸው። እሳቸውም ረሃብ ላይ ነበሩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛም ወደ አንድ ሰሓባ ቤት ሄዱ። ያ ሰሓባ ኢክራም አደረጋቸው፣ ወተት ሰጣቸው። አባ ሁረይራን ምን አሉት? ያ አባ ሁረይራ አህለ ሱፋዎቹን ጥራልኝ አሉት ነቢ ስ ሰለም አለ ሱፋዎቹ ከስልሳ እስከ ሰባ ቁጥር ያላቸው በመስጂድ በረንዳ ላይ የሚኖሩ ሚላስ የሚቀመስ የሌላቸው በሰደቃና በዘካ የሚኖሩ ትግል ሲኖር ለትግል የሚነሱ ዒልም ላይ ያሉ ናቸው እና አቡ ሁረይራ ማለት ነው አቡ ሁረይራ ከአህለ ሱፋ ነው አሁን ይቺ ወተት እንደ አሁን እነሱን ጥራለኝ አሉኝ ነቢያቸው ስ ሰለም ጠምርቧቸዋል አመጧቸው ሰባዎቹንም ሰባዎቹም ያችን ወተት እየጠገቡ ጠጡ ነቢ ስ ሰለም ቢስሚላህ ብለው ሰጠዋቸው ጠጡ ሰባውን ሰባውንም አስተናግዶ ጨረሰ የአባ ሁረይራ አሉት ነቢ ስ ሰለም ፈገግ እያሉ ና አሉ እንካ ጠጣ አሉት አቡ ሁረይራ ግጥም አድርጌ ጠጣሁ ከዛም በኋላ ነቢ ስ ሰለም መጨረሻ እሳቸው ጠጡና አስቀምጡ هذه المعجزة الله سبحانه وتعالى نبي መሆናቸውን ለማረጋገጥ ማስረጃ ይሆን ዘንድ እንዲህ አይነት ተአምራትን ይሰጣቸው ነበር ወተዘልዘለ ለሁ ልጀበል አሉ ብን ልጀውዚ ለሳቸው ተራራ የተንቀጠቀጠላቸው ሰው ናቸው ነቢ ስ ሰለም ይህ ታሪክ አቡበክር ሲዲቅ ረዲ ላሁ አንህ ዑመር ብን ጣብ ረዲ ላሁ አንህ ዑثማን ብን ዓፋን ረዲ ላሁ አንህ ከነቢዩ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ጋር ሑድ ተራራ ላይ ተቀመጡ ሲቀመጡ እሑድ ተንቀጠቀጠ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ ጠረበን ሊፈራሒሂ ነው አሉ ከደስታው ብዛት ነው አሉ የደስታ ነው አሉ ማረግረጉ ማለት ነው ኡትቡት ያ እሑድ አሉት ነቢ ስ ሰለም አንተ እሑድ ወይ ተረጋጋ ጽና إن عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا يكون نبينا صديق أبو بكر صديق እና ሁለቱ شهيدو أنت لا يعلو يعلو تمالتنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم انت واسطه العقد وزينه الدهر تزيد على الانبياء زيادة, زيادة الشمس على البدر أنت كوب أنبياء لاي ጨረቃ ላይ ፀሐይን የመጨመር ያክል ብርሃናቸውን ትልቅነት የምትጨምር ነህ ነቢ ስ ሰለም ሚዕራጅ አድርገው ወደ ኢስራ ከመውጣታቸው በፊት ኢስራ አድርገው ወደ ሚዕራጅ ከመውጣታቸው በፊት አንቢያዎችን በሙሉ አሰልፈው ያሰገዱ ነቢይ ናቸው አለ ሰላቱ ወሰላም ቤት ልመቅዲስ ላይ ይህንን ክብር ያገኘ ማን አለ የዚህ ክብር ባለቤት ማን አለ ከሳቸው ውጭ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዝነት ትልቅነት ሙዕጂዛ ያቺ እርግብ አልሐማመ አልሐማመህ ተሽኪ ኢለይህ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦቹ መንገድ በወጡበት ጊዜ አንዲት ቀይ እርግብ ወደ ነቢዩ ስለ ላሁ እርግብ ማለቴ ነው አፍወን ሑመይራ የምትባል ነች ይለ ሑምራ ቀይ ማለት ነው ወይም የእርግቧ ስም ሊሆን ይችላል የወፍ ስም ወደ ነቢዩ ስ ሰለም እየመጣች ትጮኋለች ነቢዩ ስ ሰለም ምንድና ያሉት من فجع هذه بفرخيها ማን ነው ይችን እርግብ ጫጩቷን ይዞ ያስደነገጣት አሉ ነቢ ስ ሰለም ሰሓቦቹ ያረፉበት ዛፍ ላይ እንደው ዝም ብለው አንስተው ጫጩቶቹን ይዘዋቸው ነበርና እሷ እየሮጠች እየበረረች መጣ ወደ ነቢ ስ ሰለም ሸክዋ አቤቱታ ያቀረበችው ያን ነበር ማለት ነው ምንፈጃዓ ማን ያስደነገጠ? እርግብን ማስደንገጥ የሚከለክሉ ነቢይ ናቸው ስ ሰለም የሰውን ልጅ እኮ ምን ማለት ነው? ለሰው ልጅስ ይህ የዝነት ጥግ ማለት ነው። መንፈጃ ሃዚህ ቢፈርኸይሃ እኛንን አልናቸው ነቢ ስ ሰለም ፈሩዱሁማ እነኚህ ሁለት ጫጩቶች መልሱላቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ጊዜ ግመል እያለቀሰ ወደ እሳቸው መጥቷል ግመል ያለቅሳል በነገራችን ላይ ታውቃላችሁ አይደለም እምባ ወጥቶ ያለቅሳል ነቢዩ ስ ላ ሰለም ጋር መጣ ወደ ጆሮአቸው ተጠጋ እሳቸውም ደግሞ በጆሮ ሹክ ይሉታል አውርተውታል መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያሉት اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم የማን ነው ይህ ግመል መን ረቡ هذا الجمل ማን ነው የዚህ ግመል ባለቤት አሉ ነቢያችን ስለ ላ ሰለም ከአንሳሮች የሆነ አንድ ወጣት መጣ አላ ተተቂላሃ አላ ተተቂላሃ ፊ ሃዚህ ልበሂማ አለቲ መለከከ ላሁ ኢያሃ ፈኢነሁ ሸካከ ኢለየ ወዘዓም አነከ ትጀይዑሁ ወትድኢቡሁ አሉ ነቢያችን ስለ ላ ሰለም አላህን አትፈራም ወይ በዚህ እንስሳ ላይ አላህ በእጅህ ያስገባው ይህንን እንስሳ ይህ እንስሳ እኮ አቤቱታ ወደ እኔ ያቀረበ አሉ ነቢያችን ስለ ሰለም አንተ ታደክመዋለህ ትጭነዋለህ ግን ታስርበዋለህ በበቂ ሁኔታ እየተንከባከብኩ አይደለም የሚል አቀረበ አቤቱታ ማለት ነው በሌላ ሪዋያ ላይ ይህ አንሳር ምን ብሏቸዋል ያ ረሱላላህ ስ ሰለም ከዚህ በኋላ እንደውም አልጭነውም ብሏቸዋል ዝም ብዬ እንከባከበዋለሁ ለእርስዎ ክብር ሲባል ብሏቸዋል ይላሉ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم በጣም የሚገርም ነገር ያገኘሁት የነቢያችን صلى الله عليه وسلم አገልጋይ የነበረች ሰፊና የምትባል አገልጋያቸው አንድ ጊዜ ባህር ላይ የሄድኩ ትላለች ሰፊናዬ ተሰበረችና እዛ ላይ የነበርኩባት ሰፊና ማለት ነው ሰዎች ጋር ተሰበረችና በአንዲት ጣውላ በሰፊናው እንጨት ወደ ዳርቻ ወጣሁ ትላለች ፈቁልቱ ያ አበልሓሪፍ አበልሓሪፍ ማለት የአንበሳ አንዱ ስሙ ነው አንተ አበልሓሪፍ ወይ አና መውላ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የሰይዳችን አገልጋይ ነኝ አልኩት እኔ አላህ መልእክተኛ አገልጋይ ነኝ ስለው ፈጣጠአ ረእሰህ አንገቱን ደፋ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقبل الي ودني تطغاኝና فدفعني بمنكبه بتكሻው እንዲህ አድርጎ ገፋኝ እንደ መሸኘት አይነት አደረገኝ ትላለች وبوضعني على الطريق وهم وهممت فظننت أنه يودعني فكان ذلك آخر عهدي به ከዛ በኋላ አይቼው አላቅም እንዲህ እንደሚሸኘኝ አይነት እኔ የተሰማኝ ትላለች ሊያጠቃት መጣ የነቢዩ ስ ላ ሰለም አገልጋይ መሆኗን ስትነግረው አንገቱን ደፍ እኒህ ታላቅ ነቢይ አለህ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አይነት መለኮታዊ የሆነ ኃይል ያላቸው ከአላህ የሆነ ስጦታ የተሰጣቸው ሙዕጅዛ ያላቸው ነቢይ ማንም ተራ ሰው ሊያቆሽሻቸው አይችልም ለው አረፉህ ዩሕቡህ ይወዷቸው ነበር ያከብሯቸው ነበር ሊንቋቸው አይገባም ነበር ይህ እንግዲህ መንፈሳዊው ዓለም ነው በተጨባጩ ሰዎች በሚገባቸው ቋንቋ ሳማኝ ያልሆኑ ሰዎች በሚገባቸው ሁኔታ ስንነጋገር ሰላምን የሰበከ ነቢይ ማን ነው? ሰላምን የሰበከ ማን ነው? አለይህ ሰላቱ ወሰላም። የይቅርታ ነቢይ ማን ነው? አለይህ ሰላቱ ወሰላም ነቢዩ ስ ሰለም ናቸው። ሁሉም አንቢያዎች መልካምን ነገር አስተምረዋል። አንቢያዎችም በሙሉ ሙሳን ዒሳን ኢብራሂምን ዘከርያን ኢልያስን ያዕቁብን ሁሉም ነቢያቶችን ምን እያሉ ነው የሚጠሩት ነቢ ስ ሰለም ወንድሜ እያሉ ነው የሚጠሩት እኛ አንቢያዎች ከብዙ እናት እንደተወለዱ ልጆች ነን ብለዋል አንድ አባት ያላቸው ከብዙ እናት እንደተወለዱ ልጆች ነን ብለዋል ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኢነ መተሊ ወመተሉ ልአንቢያ እኔና አንቢያዎች እኮ ምሳሌያችን አሉ እኔና አንቢያዎች ምሳሌያችን ከመሰሊ ረጁሊን በና በይተን አንድ ሰው በጣም የሚያምር ቤት ገነባሉ ሰዎች እየጎበኙት ይደነቃሉ በቤቱ ስብሓንላህ እንዴት ያምራል ይላሉ ግን አንዲት ጡብ ጎላለች አሉ ነቢያችን ስ ሰለም እችን ጡብ ብታስቀምጠው ደግሞ ይሞላ ነበር ይሉታል የበለጠ ያምር ነበር ይሉታል እኔ ያቺ ጡብ ነኝ ይላሉ ነቢያችን ስ ሰለም የአንቢያዎች ሪሳላ መደምደሚያ ናቸው አለ ሰላት ወሰላም ጦር አሸንፎ ሲገባ አንድ ከተማ ውስጥ መቼም የጦርነት ዘመን ላይ አደል ያለ ነው አለማችን በጦርነት እየታመሰች ያለችበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ሀገራችንን ጨምሮ አላህ ስብሓን ወተላ ከዚህ ማአት አላህ ያውጣል የንጹሐን ደም መፍሰስ የወገን ደም መፍሰስ ይብቃ الله يبقى لنا إن شاء الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون من جزي ما شنفوا يقبا بالشيت ያንን ያሸነፈውን አካል ድምጥማጡን ማጥፋት ንብረቱን ማውደም كف على درجة سلطان ينبراتشون سوج ما وارد اندينو ميا درغوت تلالج بالقيس سورة سبأ لاي نبي صلى الله عليه وسلم اجيك بتام بزوما كرا يا وردو باتشون يا مكة قريشوش فتح مكة مكة سكفت وديبيا سم منت بوهلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا قلت يونا فتح دل لان تدرجنا لا شاء الله ماشي هديبيا لي لسلام سيلو نبي صلى الله عليه وسلم عمره أدرقوا يمتبتن عمره ليادرقوا متوا عمره تشون سرزوا يتملسوا بتن هديبيا ከዛ በኋላ ግን አስር ሺህ ሆነው መካ ሲገቡ የውሙል ፈትሕ ማለት ነው ድል ያደረገ ወታደር አይጨፍርም ቦስታ አያደርግም ይሄው ከዛስ ጠላቶችን ሲያገኝ ምን ያደርጋቸዋል አይበቀልም ላ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የመካ ቁረይሾችን በሙሉ መሪዎቹን አገኟቸው መጡና ማ አኒ ፋዒሉን ቢኩም አሏቸው ተመልከቱ ከሀገራቸው አባረዋቸዋል በስደት ነው የኖሩት አይደለም እንዴ በስደት ነው የኖሩት ነቢዩ ስ ሰለም እጅግ በጣም የሚወዷቸውን ሰዎቻቸውን ገለውባቸዋል ሐምዛን ገለው ጉበቱን በልተዋል ሐምዛ የጥቢ ወንድማቸው ነው አጎታቸው ነው የነቢዩ ስ ሰለም እንደዚህ ያደረጉባቸውን ሰዎች سبسبوا من دنيا ما تظنون أني فاعل بكم من ما درجات في مسلات شوال اسكين قاروني من فترة على الله شوال النبي صلى الله عليه وسلم أخ كريم وابن أخ كريم أنت قلت لك شري ونك وندم منها يشر وندم لجنة ملكا من انجيل الى ان ترى فقال عليه الصلاه والسلام اذهبوا أنتم الطلقاء هدوا إن أنت نزعنا على النبي صلى الله عليه وسلم يكر باي نبينا عليه الصلاة والسلام የበቀል ስሜት የሌላቸው ነቢይ ናቸው አለ ሰላት ወሰላም አዛኝ የሆኑ ነቢይ ናቸው አለ ሰላት ወሰላም ወኢነከ ባኪዑን ነፍሰክ አላ አላ የኩኑ ሙሚኒን አላህ እኮ እንደዚህ ነው የሚላቸው አንተ መሐመድ ወይ ወኢነከ ባኪዑን ነፍሰክ ነፍስህን ልታጠፋ ነው እንዴ ራስክን ጎዳህ እኮ አላመኑም ብለህ ባለማመናቸው እኮ ራስክን ጎዳ ይላቸዋል ነቢ ስ ሰለም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለይል በሙሉ አምልኮት ላይ ቆመው እግራቸው ሲያብጥ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ምን ነው እንዲህ ትሆናለህ ፈቀድ ገፈረ አላሁ ለከ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢከ ወማ ተአኸር የሚመጣውም ያለፈውንም ወንጀል አላህ ምሮልሃል ምን አደከመ አለቻቸው አይሻ ረዲየላሁ አንሃ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أمسقين باريا مهون لبن من دي قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم إني نبي ناتشو የእኛ ነቢይ እኒህ ናቸው ያላስተዋወቅናቸው ነቢይ እኒህ ናቸው ለሌሎች ያላደረስነው መልእክት ይህ ነው ወንድሞቼ ይቅርታ እጅግ በጣም የሚያስፈልግበት ዘመን ላይ ነን እኒህን ነቢይ ነው ሞዴል ማድረግ ያለብን ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም በዘካም ይሁን በሰደቃ የተሰበሰበ ገንዘብ እሳቸው ዘንድ አያድርም አይሻ ረዲየላሁ አንሃ እንዴ በግ ታረደ ወይም ፍየል ታረደ ሰደቃ ሰጡ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ሰጣች እናታችን አይሻ አንቺ አይሻ ሆይ ምን ቀራ አሏት ሁሉንም ሰጥቻለሁ አንድ ትክሻ ብቻ ነው የቀረ አለቻቸው የቀረው አንድ ትክሻ ነው አለቻቸው የቀረው ሁሉም ነው አሏት ነቢ ስ ሰለም ይህኛው የጠፋ ነው ማለቷቸው ነው የቀረው የጠፋ ነው እኛ የምንበላው የጠፋ ነው የሰጠሽው ነው የቀረው አሏት ነቢ ስ ሰለም አያቸው ራሕማቸው ሰሓቦቻቸው ይህንን አዩ አብረዋቸው ኖሩ ማንነታቸውን አወቁ በፍቅራቸው ሞቱ ወላሂ በፍቅራቸው ሞቱ ሁበይብ ረዲየላሁ ዐንህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ተልእኮ ልከዋቸው ተቆርጠው በሙሽሪኮቹ ሲያዙ ሁበይብን ሲያሰቃዩት መጨረሻ ላይ ሰቅለውት በሳት ሲያቃጥሉት አንድ ነገር አሉት አንተ ሁበይ ወይ አሁን መሐመድ በአንተ ቦታ ላይ ሆኖ አንተ ቤተሰቦች ጋር ብትቀመጥ አትወድንም ወይ አሉት ሁበይብ ምንድን ነው ያላቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዲት ሸውካ አንዲት ሾክ ከሚወጋቸው እኔ እንዲህ መሆንን እመርጣለሁ ወላሂ እኔ ቤቴ መቀመጥን አልወድም አላቸው ሁበይብ የኡሑድ ጦርነት ጊዜ ጠልሓ ያሳለፈውን ሁላችሁም ታውቃላችሁ ነሕሪ ዱነ ነሕሪ ነው ያላቸው ዱነ ነሕሪከ ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእኔ አንገት ከአንተ አንገት በፊት ነው የሚሰዋው አላቸው ጠልሓ ያልተወጋበት ቦታ የለም እጁ ሽባ ሆናለች ኡሑድ ላይ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ለመከላከል ማለት ነው ታውቃላችሁ ኡሑድ ላይ ሚዛኑ ሲዛባ ነቢዩ ስ ላ ሰለም አትልቀቁ ያሏቸውን ቦታ ጀበል ሩማት የምትባለዋን ወርዋሪዎች ጦር ወርዋሪዎች ሲለቁ በቦታቸው በዛኔ <coughs> ካሊድ ብን ወሊድ አልሰለመም ነበርና ያን ቦታ ይዞ የጦርነቱን ሚዛን ሲቀይረው በጣም መደነጋገር ተፈጠረ ነቢዩ ስ ሰለም ሳይሸሹ ፊት ለፊት ሲዋጉ ነበር ጠልሓ ረዲየላሁ አንህ እሳቸውን ይመክት ነበር ለሳቸው ይሰዋ ነበር ተውት ይላሉ እሑድ የጠልሓ ቀን ነው ከሱ በላይ የተሰዋ የለም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቦቹ የነበራቸውን ፍቅር በጣም የሚገልጸው ሰሓቢዩ መጥቶ ያ ረሱላ ላ ስ ላ ሰለም ከሳ ጠወለገ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው እኔ አንድ ነገር በጣም ያሳስበኛል አላቸው እቤቴ ቁጭ ብዬ ልጆቼ ሚስቴ ጋር ባለሁበት እርስን ሳስብ ይናፍቁኛል መጥቻ አለሁ ለማየት ብቻ መጣለሁ እርስን አላቸው አይቼዎት እመለሳለሁ። ግን እርሶም ወደ አኼራ ይሄዳሉ፣ እኔም እሄዳለሁ አለ። ጀነት ብገባ እንኳ ደረጃዬ ከእርስዎ እኩል አይመጣምና በጀነት ባላይወት ብዬ እሰጋለሁ አላቸው። ይህ ነው ያከሳኝ አላቸው። ይህ ሀሳብ ነው የጨነቀኝ። እርስዎም ማየት አልችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው አላቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ሰው ከወደደው ጋር ነው አሉ صلى الله عليه ሰለም ሰው ከወደደው ጋር ነው ሰሓቦቹ ምን ይላሉ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይህንን ንግግር ሲናገሩ ከተሰማን ደስታ በላይ ተደስተን አናቅም ይላሉ ምክንያቱም ሁላችንም ረሱላችን እንወዳለን እዚህ ከሳቸው ጋር እንሆናለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይላሉ አላህ ከሳቸው ጋር ያድርገን ፍቅራቸውን ልባችን ውስጥ ያድርግልን اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ምን ይጠበቅብናል እንደ ሙስሊም እንዳልኩት ቅድም ይህ ሰው እና መሰሎቹ ጥላቻ ልባቸው ያረገዘና በእስልምናና በሙስሊሞች በነቢዩ ስ ሰለም ላይ ምላሳቸውን የሚዘረጉ ሰዎች ሊንቁን የቻሉት የእኛ ሁኔታ ነው እንድንናቅ ያደረገን እኛ አንድ ብንሆን በዘር በቋንቋ በፖለቲካ አስተሳሰብ ሳንለያይ በዲናችን አንድ ብንሆን እንከበራለን ሰዎች የተሳሳተ እምነት ይዘው እንኳ አንድ ስለሆኑ ጠንካራ ማህበረሰብ ስለሆኑ ይከበራሉ። ማንኛውም ማህበረሰብ የትም ዓለም ላይ ህንድ አገር ብትሄዱ ሰዎች ላም ያመልካሉ። የላሟን እዳሪ ይቀባሉ፣ ሽንቷን ይጠጣሉ። ከዚህ የበለጠ በጣም የሚያሳዝን እምነት የለም። ግን ተከብረው ይኖራሉ። ምክንያቱም ጠንካራ ማህበረሰብ ነው እዛ ያለው። እስልምና በራሱ ታላቅ ሃይማኖት ነው። ግን የእምነቱ ተከታዮች የሚገባውን ክብር ስላልሰጠ ነው ባለቤቱ የነቀነቀውን አጥር ማንም ሊያከብረው አይችልም። ማንም ይደፍረዋል። ከችግሩ ከተነሳን መፍትሄው አንድ መሆን ነው። የተለያዩ አይነት አስተሳሰቦች ኖሩን ይችላሉ። የተለያዩ እይታዎች ኖሩን ይችላሉ። ዲናችን ግን ቀይ መስመር ነው። መታለፍ የለበትም በፍጹም። አኼራ ነዋ። ራቢጠት ልእኹወ ዲንያ የዲን ወንድማማችነት ከየትኛውም አይነት ትስስር በላይ ነው። ይህ ነው እንግዲህ ዲናችን የሚያስተምረን። ኢነመል እኽዋ የተለያዩ አይነት ጥቃቅን መስጊድ ውስጥ የምንለያይባቸውን አጀንዳዎች ወደ ኋላ እንበላቸው ሐቂቃ እኛ ካለንበት ሁኔታ አንጻር ሌግዠሪ ነው ይህ የድሎት ነው يا إخوة أركان الإيمان أركان الإسلام خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم በጥቃቅን የፊቅህ መስአላዎች ዑለማዎች በተለያዩባቸው አጀንዳዎች ገብተን እርስ በርሳችን ፊት አንዟዟር ላኢላሃ ኢላሃ ኢላላህ በቂያችን ያን ስናደርግ ሁሉም ያከብረናል ዛሬ መለያየታችን አዩ ደፈሩን ናቁም ለምን እኔ ለወንድሜ ያለኝን ክብር ያ ያያሉ እኔ ለዲኔ ያለኝን ተቆርቋሪነት ምን ያክል እንደሆነ ካወቁ ዝቅተኛ ከሆነ ነካ ቢያደርጉኝ ምንም እንደማልል ያውቃሉ ማለት ነው ፈሊዛሊክ መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው ሁላችንም በኢስላማዊ ማንነታችን በዲናችን አንድ መሆን መቻል አለብን እንሻ አላሁ ተላ ዝግጁ ነን አደለም እንሻ አላሁ ሌላው ሁለተኛው መፍትሄ እስልምናንና ነቢዩን አለህ ሰላቱ ወሰላም ማስተዋወቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ሁላችንም አምባሳደሮች ነው ይህ ለዑለማዎች ለዱዓቶች የሚተው ጉዳይ አይደለም በየአካባቢያችን ያሉ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖችን ስለ እስልምና እንንገራቸው በምናቀው ያክል መጽሐፍና ውሳቸው እስኪችን አንብባት እናፍራለን እንዴ በዲናችን ሌሎች እኮ እየዞሩ እየሰጡ ነው ዋይናታስ ለምን አንሰጥም እኛስ ወላሂ ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ንጹህ አእምሮ ነው ያላቸው ስላላወቁ ነው ቢያንስ ይወቁ ባይከተሉት እስልምናን መተዋወቅ ያቀራርባል መተዋወቅ ያከባብራል ተግባባን አለም ነሰሰርሊ ያ ሰው ወደ እስልምና ይመጣል ማለት አይደለም ያ የራሱ ፈቃድ ነው በማስገደድ አይደለም በምንም አይደለም በራሱ ፈቅዶ የሚያደርገው ነገር ግን ሲያውቅ ምን ይሆናል OK እነሱ ዲን ይህ ነው፣ የእነሱ ሃይማኖት ይህ ነው፣ የእነሱ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ናቸው እንዲህ ናቸው። በቃ ትከባበራለህ ማለት ነው። መደፋፈር አይመጣም። እኛ እኮ ስለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ቁርአን ያስተምረናል። ምንድን ናቸው? ስለ መርየም እንማራለን አይደለም እንዴ? መስጂዳችን ውስጥ ስለ አብርሃም እንማራለን፣ ስለ ያዕቁብ እንማራለን አይደለም እንዴ? ስለ ነቢያቶች እኮ እንማራለን እዛው ዲናችን ውስጥ ስላለ ማለት ነው እነርሱ ስለ ነቢዩ ስ ሰለም ስለማያውቁ ያንን የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን አንዳንዴ እኔ አልፈርድም በነኚህ ሰዎች ይህን ጥላቻ ያዳበሩት በእኛው ድካም ነው በእኛው ድክመት ነው እኛ ስላልሰራን ምንም እንኳ የፈለገ ነገር ቢሆን አንድ ሰው ጥላቻውን እንደፈለገ መዘርገፍ አይፈቀድለትም ይህ ስንጣኔም አደለም ማይምነት ነው አደለም እንዴ ግን ለዛኛ አስተዋጽኦ አድርገናል ለእሱ እንዲህ አይነት ክፉ ሰው ለመሆን አስተዋጽኦ አድርገናል እኛ ሙስሊሞች ጠይብ ያንን ማረም መቻል አለብን ሌላው ነቢዩን صለ ላሁ ለ ወሰለም የምናስተዋውቅበት ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ዱዓ አድርጉ በቅርቡ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ላውንች እናደርጋለን ኢንሻአላህ አታሪፍ ቢነቢይ صለ ላሁ ለ ወሰለም ምንድን ነው በምን ሁኔታ ነው የሚሰራው የወረቀት ስራው ካለቀ በኋላ እንመጣለን ኢንሻ አላሁ ተዓላ የሁላችንንም ርብርብ ይጠይቃል ነቢዩን ስለ ላሁ ሰለም የምናስተዋውቅባቸው የተለያዩ ስራዎች ይኖራሉ እንሻ አላ እነኚህን ስራዎች በመስራት ነው ይህን ሰውዬ ያኔ እናመሰግነዋለን እንኳንም አስነሳሃል እንኳንም ቆሰቆስከን እንኳንም ፍቅራችን የበለጠ እንዲያድግ አደረግ እንኳንም ነቢዩ ስ ሰለም የበለጠ እንድናስተዋውቅ አደረግከ እንለዋለን አላህ ሂዳያ ይስጠው ደግሞ አላ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ይህንን ክፉ ነገር በተናገረበት ምላሱ የእስልምናን ትልቅነት የሚመሰክር ሰው አላ ያደርገው ቻይ የሆነ ጌታ ነው አላ ጥላቻን በሙሉ ወደ ፍቅር የሚቀይር ጌታ ነው መልካምን ለማንም እንመኛለን ክፉን ነገር ለማንም አንፈልግም ኸይርን ነገር ለማንም እንመኛለን እንሻ አላህ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን ይህንን መልእክት ላልደረሳቸው ሰዎች በሙሉ እናድርስ ይህንን በማድረግም አጅር እንደምናገኝ እናስብ እንሻ አላህ አላህ ስብሓን ወተዓላ በነቢዩ ስ ሰለም ፍቅር ልባቸው ከሞሉት ሰዎች አላህ አድርገን የእሳቸውን መንገድ ከሚከተሉት ሰዎች አላህ አድርገን በጀነትም እንሻ አላህ ከእሳቸው ጎን አላህ አድርገን ከሐውዳቸው የምንጠጣ አላህ አድርገን ሸፋዓቸውን የምናገኝ አላህ አድርገን أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة